मोदी सरकार कश्मीर से दर्जा छीन लिया है अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार का संकल्प पत्र पेश किया इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हट गई है मोदी सरकार के इस फैसले से देश भर में जश्न का माहौल है वहीं इस ऐतिहासिक फैसले से पाकिस्तान में हलचल मच गई है सोशल मीडिया पर कुछ पाकिस्तानी इमरान सरकार से गुहार लगा रहे हैं तो कुछ अब भी कश्मीर हमारा है किनारे लगा रहे हैं पाकिस्तान के अखबारों की बात करें तो वहाँ के सभी अखबारों में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने की खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच भारत ने कश्मीर के विशेष दर्जा खत्म करने के लिए पेश किया संकल्प द न्यूज़ के एक आर्टिकल में लिखा गया है कि अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने पर विचार कर सकता है अखबार लिखता है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे में सक्रिय पक्ष रहा है और हम इस पर खामोशी नहीं बरत सकते वहीं पाकिस्तान की जनता भड़की हुई है एक यूज़र ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिन्ना साहब माफ़ी पाकिस्तान के हमारे कथित प्रतिनिधि एक दूसरे से लड़ाई करने और अपनी संपत्ति बढ़ाने में व्यस्त रह गए आपका कश्मीर चला गया वहीं एक यूज़र ने लिखा कि मुस्लिम दुनिया को पंथ से ऊपर उठते हुए एक होना चाहिए और भारत पर कश्मीर में नरसंहार करने से रोकने के लिए दबाव बनाना चाहिए एक यूज़र ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर भड़ास निकालते हुए लिखा कि मुस्लिम देशों के मंच ओआईसी और संयुक्त राष्ट्र जिस उद्देश्य से अस्तित्व में आए वे कभी पूरे नहीं हुए संयुक्त राष्ट्र अपना वादा नहीं निभा पाया और कश्मीर मुद्दा न सुलझना यूएन की नाकामी है अब मुझे यूएन से कोई उम्मीद नहीं है कैप्टन मिर्जा नाम के यूज़र ने लिखा है कि अब हमें भारत के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए एक यूज़र ने इमरान खान को टैग करते हुए लिखा कि खान साहब कुछ करें ये वक्त है जब पता चलेगा कि आप रियल है या नहीं